हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली ई 9 और प्राइम को लेकर के थोड़ा कंपेयर करेंगे और जो पीडीएफ में आपका फाइल नहीं आ रहा है या एक्सेल फॉर्मेट में नहीं आ रहा है या इमेज फॉर्मेट में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे आप कर सकते हैं ठीक है तो चलिए टैली को स्टार्ट करते हैं ये टैली ई नाइन ओपन है अब सवाल ये उठता है कि कई लोग कहते हैं ये देखिए ये प्राइम है और ये ई e नाइन है पीछे ये प्राइम ओपन है और ये ई e नाइन है तो सवाल बहुत सारे लोग ये करते हैं कि सर मेरे में ई आर पी नाइन तो इंस्टॉल हो रहा है प्राइम नहीं इंस्टॉल हो रहा है तो प्राइम को इंस्टॉल होने के लिए 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तब तो वो इंस्टॉल हो जाएगा अदरवाइज वो इंस्टॉल नहीं होगा अगर आप विंडोज सेवन यूज करते हैं तो टेन यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इंस्टॉल हो जाएगा आराम से ठीक है तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन देने के बाद अब बात कर लेते हैं प्रिंटिंग के ऊपर तो यहाँ पर Tally E R P nine open है तो यहाँ से आ जाते हैं थोड़ा सा डिस्प्ले में और यहाँ पर देखिए इसकी प्रिंटिंग करवानी है तो पीडीएफ में करवाना है या एक्सेल फॉर्मेट में मान लीजिए अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट में करवाना है तो क्या करना होगा अल्ट पी प्रेस करते हैं आप अल्ट पी ठीक है ये देखिए ये प्रेस किया हमने अल्ट पी और एंटर प्रेस किया जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे ये एक्सपोर्ट आ रहा है ऊपर एक्सपोर्ट आ रहा है आप शॉर्टकट की ऑल्ट ई भी प्रेस कर सकते हैं जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाती है बाउचर एक्सपोर्ट वाली ठीक है यहाँ डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेज ही आपको रहने देना है ठीक है अब मान लीजिए आप फाइल का फॉर्मेट जेपीजी रखना चाहते हैं तो यहाँ से इमेज कर लीजिए और कंट्रोल ए कर लीजिए कंट्रोल ए कर लीजिए ये फाइल एक्सपोर्ट हो गई है तो एक्सेल में एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं एक्सेल में लेके आना चाहते हैं तो वापस से अल्ट पी प्रेस करता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट पे चलते हैं और अब एक्सेल में इसको लेके आएंगे ये जो प्रिंट होगा ना ये एक्सेल फॉर्मेट पे प्रिंट होगा अभी तक तो जेपीजी हुआ ये अब एक्सेल करते हैं इसको ये एक्सेल किया हमने कंट्रोल ए कर देते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको तो जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगी देखिए ये एक्सपोर्ट भी हो रही है अब ये ओपन हुआ एक्सेल में देख सकते हैं तो इस तरीके से ये एक्सेल में ओपन हो जाएगा आप जेपीजी में भी चेंज कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है जेपीजी में भी ऐसा ही हो जाएगा यहाँ से आप पहले इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से आप अल्ट टी प्रेस कीजिएगा जैसे ही प्रेस करेंगे ये विंडो ओपन होगी ये इस तरीके से और यहाँ से एक्सपोर्ट पे चले जाइएगा और यहाँ से आप कर लीजिएगा इसको जेपीजी ठीक है डिफॉल्ट लैंग्वेज हो गया और यहाँ से जेपीजी कर सकते हैं ठीक है अगर आप पीडीएफ में लाना चाहते हैं तो पीडीएफ कर सकते हैं तो सारा आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है यहाँ पर बाहर आते हैं अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ईआरपी e नाइन तो हो गया अब बात कर लेते हैं प्राइम की तो ये प्राइम ओपन है हमारे पास अल्ट पी प्रेस करते हैं ठीक है एंटर किया जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको इस तरह का एक सिनेरियो नजर आएगा यहां पर आपको ऑल्ट के साथ ई e प्रेस करना है ऑल्ट ई e. तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आएगा एंटर करिए और अब यहां पे दिया हुआ है file format F8 function button F8 press कर दीजिए F8 प्रेस किया आप यहां पर देखिए अलग अलग फाइल फॉर्मेट आपको मिल रहा है अगर JPG चाहिए तो आप JPG कर सकते हैं ठीक है अगर जो भी आपको चाहिए हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं इसको किस में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये एक्सपोर्ट टू दिया हुआ है ठीक है तो यहां से लोकल ड्राइव में हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं बाकी सारी चीजें सही हैं तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और फिर ये फोटो में ओपन होगा देखिए ये फोटो देखिए ये जेपीजी में एक्सपोर्ट हो गया है देख सकते हैं इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ ये देखिए ये ये जेपीजी है ठीक है इसको पीडीएफ में लेके आना है तो पीडीएफ में लेके आना और भी आसान है पीडीएफ में कैसे लेके आ सकते हैं अल्ट पी प्रेस कीजिए ये सिंपल है एंटर करिएगा और यहां से आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको यहां पे नजर आएगा तो बस एक्सपोर्ट पे जाइए और एंटर कर दीजिए एंटर किया अब इसको कौन से फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर अभी हम पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो ये पीडीएफ हो गया और अब आप प्रेस करिए एंटर ठीक है तो ये पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा ये देखिए अभी अभी भी ये जेपीजी ही दिखा रहा है तो पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा इसको एक बार क्लोज करते हैं फिर यहाँ से इसको इस तरीके से लेके आते हैं ऑल्ट पी प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट पे जाते हैं और एंटर करके और फिर इसको हम ये फाइल फॉर्मेट आ गया यहाँ पे जाएंगे और यहां से अब पीडीएफ में इसको एक्सपोर्ट कराएंगे तो एंटर किया हमने एंटर कर लिया ठीक है और अब एंटर कर दीजिए इसको तो ये हो गया हमारा ये पीडीएफ हो गया देखिए ये पीडीएफ में आ भी गया है देख सकते हैं ये हमारा पीडीएफ फॉर्मेट है इसके पहले हम जेपीजी में लेके आए थे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बहुत ही आसान है उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है thank you for watching this video